います、えー、麻生組すずめのお姉ちゃんたちの登場でございます、えー、この曲は行方市出身の麻生恵子さんの、えー、曲で「銀座のすずめ」っていう曲なんですけども今日は4人の元気なお姉ちゃまたちのすずめちゃんたちが踊ります皆さんごあの拍手ご声よろしくお願いいたします <laughs> ありがとうございますお願いいたします か銀座のスズメは歌が好き 歌えば楽しいね銀座のスズメの夜声を」 なおさら楽しい生きる力になるから不思議だよ銀座の がとうございました温かい拍手ねいただけて本当に